आप ये नहीं कह सकते कि जदीद पाकिस्तान में औरतों अगर घरों से बाहर निकलें अपने हकूक़ का मुतालबा करें चाहे वो सही हो व गलत हो इस बात से कत नज़र और मैं कहती हूँ हकूक़ का मुतालबा सही होता है हमेशा जमहूरी माशरे में हकूक़ का मुतालबा ना सिर्फ जायज़ होता है लेकिन ज़रूरी होता है और प्लीज़ आप ये ना कहें कि जो औरत मुल्क घर से बाहर निकलती है इस तरह की जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा ले लें जो पाकिस्तान में रही है और शहीद मोहतरमा बिन मैं एक हिस्सा हूँ जिन्होंने इस तरह स्ट्रगल की जिस जिस वजह से हम आपके ऐवानों में खड़े हैं सर एक आखिरी बात आवारगी आवारगी और आवारगी और बच्चे लेनी ये बात कोई नहीं होती अगर हर बाहर बैठ जाएं सेनेटर साहब सेनेटर साहब तशरीफ रखें मौलाना साहब तशरीफ रखें दिस इज नॉट ऑल के औरतें घर से बाहर निकाले तो बदचलन है औरतें घर से बाहर निकले सियासत करें जमहूरी हकूक तो आवारा है मर्द मर्द खुलेआम दंदनाते वो सब ठीक है ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान की रियासत में और पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है सेनेटर शुरू होगा जी थैंक यू सेनेटर